בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לבצע סימולטנית עריכה בכמות גדולה של תמונות. אפשר לראות את התמונה הזאת, הסשן הזה, אה, אפשר לראות פה את התמונות למטה, זה בעצם אה, סט של תמונות רצף שצולמו אחד אחרי השני. אפשר לראות שאין פה איזה שינוי דרמטי בתאורה או בקומפוזיציה, בגדול מה שמשתנה זה התנועה של הילד שקופץ פה למים. אה, אתם כבר מנחשים שבעצם העריכה צריכה להיות זהה בכל התמונות האלה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט נסמן את התמונה הראשונה שאנחנו רוצים לערוך, ואת כל התמונות שאנחנו רוצים לערוך בו זמנית, כן, נבחר אותן. מה שאני צריך לוודא זה שפה מצד אה, ימין למטה בפלטות שלנו, הצ'ופצ'יק הזה פה ליד המילה סינק אה, לחוץ, דולק, ואז מופיע פה אופציה של אוטו סינק. מהרגע הזה מה שקורה, כל פעולה שאני מבצע על התמונה הזאתי, אה, תופיע אוטומטית על כל התמונות שמופיעות כאן בסמוך אליה ושבעצם סימנתי. אז שימו לב איך זה עובד, נגיד שאני אבהיר טיפה את ה exposure. יכולים לראות פה למטה שהבהרתי תמונה אחת והנה זה השפיע על שאר התמונות. נוריד למשל highlights וקצת קונטרסט. ואפילו בואו נעשה אה, עוד כמה שינויים, אפילו למשל נוריד saturation קצת אז עד צורה כזאת ו-clarity. אפשר לראות שבעצם זה מתבצע בכל התמונות בו זמנית. אפשר לראות את התצוגה המקדימה בתמונות פה למטה. וזהו, הדבר הזה חוסך המון המון המון זמן. אה, אפילו אם אני צריך לבצע crop, נגיד נעשה crop של 16 על 9, אז הוא חותך את כל התמונות, אפשר לראות פה למטה. ואם אני בוחר באפשרות שיש לנו ב Lightroom CC, אה, ב Lightroom 6 של האישור האוטומטי, אז הוא יבצע גם את האישור האוטומטי אה, בגדול לכל התמונות האלה. וזהו, אפשר לחסוך ככה הרבה הרבה הרבה זמן אה, בזמן העריכה שלנו. וזהו. זו האפשרות של שימוש באפשרות אה, אוטוסינק בשביל לערוך סימולטנית כמות רבה של תמונות. מקווה שזה היה לעזר, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.